6 верасня палізняволеную каардынатарку валанцёрскай службы вясны марфу рабкову асудзілі да 15 гадоў калоній. Гэта самы жорсткі прысуд сярод палізняволеных жанчын і правабаронцаў беларусі. Мы не пачулі апошняе слова марфы ў суде, бо ён праходзіў у закрытым рэжыме. У нас не было і магчымасці прысутнічаць на агалошванні прысуда і падтрымаць яе бо нас выгналі з роднай краіны. Але сёння мы чытаем апошняе слова Марфы, і яе голас гучыць громка і цвёрда на ўвесь свет, бо мы і ёсць яе голас. Мы жывём у эпоху перакручаных ісцін. Дабро караецца, зло праслаўляецца. Паняцце свабоды звужаецца да межаў уласнай свядомасці пры гэтым урываюцца і ў гэтую зону, выкарыстоўваючы артыкул 13 крымінальнага кодекса, так званы намер. Думка злачынства цяпер не існуе дзесьці ў антыутопіях, а квітнее ў беларускай рэчаіснасці. Усё сваё жыццё я пражыла пры кіраванні лукашэнкі. Я нарадзілася і вырасла ў межах гэтай сістэмы. Вы навешваеце на мяне бірку экстрэміста, сцвярджаеце, што я з'яўляюся дэструктыўным элементам, азлобленай, што я згубіла свае каране. Але я такая ж частка грамадства, як і вы ўсе. Маё адрозненне толькі ў тым, што я называю рэчы сваімі імёнамі і не магу на іх не рэагаваць. Гвалт гэта гвалт. Рэпрэсіі гэта рэпрэсіі. А вайна гэта вайна і іначай быць не можа. Мне сорамна, калі дарослыя адукаваныя людзі закрываюць свае вочы і вушы, супакойваюць сваё сумленне, не ўдумваюцца ў тую дзейнасць, якой займаюцца. Колькі трэба адвагі, каб не рабіць дрэннага? Колькі трэба мужнасці, каб у межах сваёй сферы ўплыва дзейнічаць паводле агульначалавечых канонаў? Што трэба для таго, каб спыніць ланцуг распачатага зла? З чым мы ўсе застанемся, калі ўсё скончыцца? што мы будзем казаць сваім дзецям і ўнукам. Што вы пакінеце пасля сябе ў гэтым свеце? Пытанні, адказы на якія вы трымаеце перад самімі сабой і будучыні, а яна кожную секунду прымінае нас да сябе. Я не прызнаю віну ні па адным прад'яўленым абвінавачванні. Лічу іх цалкам сфабрыкаванымі, абсурднымі, выдуманымі супрацоўнікамі губазік. Калі ў краіне няма арганізаванай злачыннасці, відаць яе трэба стварыць дзеля таго каб апраўдаць існаванне цэлага ўпраўлення якое ў апошняе дзегоддзе маштабна пашырылася і дазваляе сабе такія метады працы якія хутчэй нагадваюць дзень гестапа а не супрацоўнікаў пакліканых абараняць людзей я таксама не лічу вінаватымі тысячы людзей якія пакутаюць у турмах нашай краіны кожны чалавек мае правы кожны чалавек з'яўляецца асобай у Кожнае меркаванне павінна паважацца. А жыццё і свабода з'яўляюцца найвышэйшымі і абсалютнымі каштоўнасцямі. Гуманізм, справядлівасць, эмпатыя, развіццё, адказнасць за тое, што адбываецца вакол нас, гэта вехі, на якіх стаіць будучыня. Адмаўляючы іх, вы адмаўляеце саму будучыню, якая ў кожным разе надыходзіць. Яна непазбежная. Будучыня гэта змены, бо прагрэс Гэта заўжды рух і імкненне наперад. Беларускі народ заслугоўвае годнага ўзроўню жыцця. Паважлівага стаўлення да сябе, захавання правоў кожнага чальца грамадства і дзяржавы, якая будзе працаваць дзеля народа, а не насуперак яму. Хачу падзякаваць свайму цудоўнаму мужу, сваёй маме, усёй сваёй сям'і, сябрам і блізкім, калегам, адвакатам, а таксама усім неабыякавым беларусам і беларускам за дапамогу і салідарнасць на гэтым цярністым шляху зняволення. Дзякуй, што не забываеце мяне і застаецеся са мной. Я бачыла столькі добрых і светлых твараў. Я бачыла столькі сапраўдных людзей, што ўпэўненыя. Мы абавязкова ўсё пераадолеем. Па-іншаму проста быць не можа. Штораз, калі мы дапамагаем адно аднаму, клапоцімся, працягваем руку ўзаемадапамогі, выказваем салідарнасць, калі наша сэрца не глухое да чужога болю, мы набліжаем надыход нашай будучыні, нашай Беларусі. Не адчайвайцеся і верце ў сябе, у свае сілы, Праўда, на нашым баку. Жыве Беларусь, слава ў краіне!